Be healed in the name of Jesus. Sois guéri au nom de Amen. Jésus. Ah. Angels are operating her. Les anges sont en train d'opérer. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. On arrête. Arrêtez, arrêtez. Non. Les anges vont, vont enlever le problème. Hein? Pourquoi Qui es-tu Who are you? Hein? are you? Je suis un serviteur de Jésus-Christ. Hein? Qui es-tu dans ce corps? Who are you in this body? Hein? Qui es-tu? Pourquoi tu es méchant? Why you Je suis méchant. Je suis seulement méchant pour les démons comme toi. <laughs> that is the accuser of the brethren. Eh? Qui es-tu? Why you eh? you to give us food? Elle eh, est nourriture. Is she your food? Eh? C'est elle qui a été maintenant. C'est elle qui Tu dis quoi? C'est elle qui a été choisie, ça fait 15 ans. She was uh-huh. chosen about, She was chosen 15 years ago that she would has to go this December. Donc tu es venu pour la prendre. a As we took the mother and her daughter. Hein? Eh? It's her turn. C'est son tour. Après c'est sa cinquième. Après c'est sa cinquième fille. After is a fifth daughter. Où est la cinquième fille? Where is the fifth daughter? Toi qui prends les gens, c'est qui? So you that you take people, who are you? Hein? La sœur de sa mère. Her aunt, the sister of the mother. Hein? Tu es là pour prendre les gens. tu n'as pas les enfants. Don't you have children? Hein? on les a tous donnés? Tu prends, tu l'amènes où? il a opéré son ventre. Tu viens où Je savais que comme on va opérer, va mourir. Are you that the operator, she die. Hein? Ok. Bon. Tu as programmé que en opération, elle va mourir. So you planned that during operation, she would die. Je ne pouvais jamais avoir l'argent. On a okay. tout planifié pour détruire. On avait déjà tout détruit. We had already totally destroyed her, that she won't have money. Tu l'as détruit, tout tout, l'argent, tout, tout l'a détruit. Bon, tu amènes les gens où? So where do you bring people? Hein? Dans notre hôtel. In our altar. L'hôtel c'est où? Where's, where's the altar? Hein? L'hôtel c'est où? Where is the altar? Ça se trouve où? Ton lieu sacré là c'est où? Tu es trop méchant. Oui, je suis méchant pour le diable. Hein? Très méchant. Hein? amené ici même. Who C'est Jésus qui Christ qui l'a amené ici pour le délivrer. C'est toi seul qui va mourir. Hein? Maintenant, ce sera très chaud chez toi. Viens par ici. Ton étier est où? Where is your altar from? Ça se trouve où? Where is it from? Chez nous, chez nous c'est où? Dans le village. Quel village? Mmh. Mmh. au sud. Au sud. In the south. Hein? Sang Malima. Mmh. C'est quel sud? Mbelemakong. Mbelemakong. bon, tu sors de Mbelemakong. Hein? Et tu amènes les gens au Mbelemakong. Ok, aujourd'hui, c'est la fin. Hein? Tu ne peux pas. Que je ne peux pas. Je peux pas Jésus peut. Jésus peut et Jésus veut. Release everybody there. Relâchez tout là-bas. Release Relâchez tout le monde. Their stars. Relâchez les histoires. Their destinies. Their destiny. Libérez tout le monde là-bas. Liberate everybody there. Hein? so that I should die? Am I the one to die there? Uh, uh, oui, oui c'est c'est toi qui vas. C'est toi qui vas aller maintenant. You're the one who die now. Hein? N'est-ce pas, tu as, tu as pris toi? Avais tu écrit le nom. hein? ne peut plus changer le nom. Les noms sont déjà écrits. The names are already written. They cannot change the names. Hein? Le nom, c'est amène-moi le bic. Je veux changer. Le bic, le papier. Hein? vois écrit un nom là-bas. What did you write there? Elle s'appelle Kiyukuki. What's her name? On a même vendu sur le, la fille là. <laughs> They've already sold this one also. Tu ne vois pas qu'elle est partie. N'est plus ici. Marie Noël. Elle s'appelle Marie Noël. Et Hein? Emma Marie. Tu effaces. Marie Noël. Ok. je ne peux pas partir. Euh, Emma Marie Noël. N'efface pas. J'efface ton nom sous l'autel de, de et ma pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est effacé. It is wiped. J'écris une autre. I tried another one. Hein? Euh, attends, on rentre. Wait, we are, we'll come on back. rentre où maintenant? on rentre là où Hein? On rentre. Et où? on était. Tu étais où d'abord C'est elle qui m'a amené ici, on rentre déjà. Hein euh, Tu veux fuir Non, c'est moi qui va décider quand tu rentres. Quand tu rentres. Venez ici. C'est pas ce qu'elle a dit. Qu'elle a dit quoi c'est pas ce qu'elle a dit à les enfants. That's uh -huh. what she uh-huh. told her children. She never told them that she's come to kill me today. Yes, can you say it out? She, this is not what she was telling the children when she left this morning the house. She was not telling them that she's going to come and kill me today. Okay, she fooled her. Donc vous menti. Tu ne savais pas. Donc, didn't you hein? Eh? know? Je savais qu'elle ne pouvait même pas avoir la solution, même si elle te voit. Parce qu'on a déjà tout bloqué. I didn't know that she would have a solution because we had blocked everything and we didn't know that she would meet you today. Okay. dit qu'elle venait voir. Tu ne connais pas cet endroit? Elle pas voir. Hein? Elle fatiguée. Elle, voulait, elle voulait venir voir. Ok, elle a vu non Toi, tu as vu. C'est toi qui as vu maintenant. Si tu savais. On gâtait tout ça. Elle ne venait pas ici. Hein? Elle souffrait encore plus. She as suffered more. Plus. More. Plus. More. Mais tu as essuyé. But you failed. Hein? Tu as essuyé. Mm -hmm. Voici ta femme. This is Pick her up. Let me finish with her. On ne nous a jamais gagné en 15 ans <laughs> For 15 years, we have never been defeated, even at today. Mais maintenant, tu as vu qu'il y a une équipe qui gagne toujours. Amen. Et on ne change pas l'équipe qui gagne. Celebrate Master Jesus Christ, people of God. The winning team. Et c'est l'équipe de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, tout est fini. Now you're finished. Au nom puissant de Jésus-Christ. mighty name of Jesus Christ. Put your hands together for Master Jesus Christ. Clap for Jesus Christ again. Aclamez pour le Seigneur Jésus-Christ une fois de plus. This is a soul that was supposed to die in December. Eh, eh tu ris encore. Ça c'est qui ça? C'est qui? Ah! C'est qui encore? Who again is this one? <laughs> le village de Ngermakong. Hein Ngermakong. Touri. Hein Et a quoi Tu ne savais pas que ça peut t'arriver comme ça oh, donc tu parles comme elle est partie, moi c'est tout So you think that as she went, will also go. Yeah, qui te dit même que tu vas partir <laughs> Je te dis une fois, amène-moi quelque chose. La folie là, non. C'est déjà là. Hein? hein la folie. Ah, ferme, ta bouche là-bas. Elle va marcher où? The madness is there. She walk Quand même si elle est folie, vienne ici, on va enlever la folie là. Even if she's mad, we're going, she's going to come here. Look for a stick, stick and bring. I will use it as a sword. I will choke this that woman. Cherchez un bâton et apporter. <laughs> Hein? quand sa mère est morte. On a dit que 15 ans, c'est elle. On a dit 15 ans, c'est elle. 15 hein? years hmm. Elle ne voit pas d'abord. Elle est chassée partout, partout, partout. On chasse comme les abeilles. Partout, partout, partout, partout, partout, On chasse, on chasse, on chasse, on chasse. <laughs> Ah! c'est ça. <laughs> c'est ça. Oui. Regarde, tout est fini. <laughs> Et à quoi Hein Ça c'est quoi Qu'est-ce que tu peux, tu peux faire ici What do you want to do here? <laughs> Hein Don't kill me. Don't je kill te me. dis que... Attends, tu quittes où Attends, j'enlève. Attends, Uh-huh, I never said it. me I kept in her tubes. me in The I'm In the realm of the spirit, if you see what I'm holding, eh? Si tu vois ce que j'avais dans le rem de l'esprit. Oh, les oh. Abscess. <laughs> Attends, j'enlève. Uh uh-huh, never said Je en train de prendre. Ouais, Remove. Attends, Attends, j'enlève ce que j'ai mis. Elle a trop souffert. Attends, on They will not operate again. They will not operate again. I am celebrating Jesus Christ. Eh, eh. Tu penses que tu peux me flatter Je veux finir avec vous. Mm-hmm. Avant d'enlever ça, je finis avec toi. Voilà hein? l'abcès là que j'ai enlevé. Uh-huh. Oui, non, est-ce que tu as le choix <laughs> On a enlevé. J'ai enlevé. Avant ah, He's trying to flatter me. Même sa fille, j'ai libéré. J'ai libéré. J'ai libéré. J'ai dit qu'elle ne part pas à l'école. J'ai tout fait que sa mère n'ait pas l'argent. Okay. Elle commence à monter, descendre. Elle ne part pas à l'école. Tu ne pars pas à l'école. J'ai libéré. J'ai libéré. Ouais. J'ai Look libéré. at this girl. Look tous at how they are finished with this girl. Tous ces enfants ne partaient pas à l'école. Je, je laisse. Je donne. Je donne. So I, je I abandon everything. I give je it. Donne. Je donne. There's a red sword in the spirit Attends, like this. Même la chaîne là. That's why it's acting Attends. like this. Mmh. Oui. prochaine, <laughs> je vais libérer. Uh -huh. Tout va marcher maintenant. Oh, ah, Oui. Uh -huh. Allons-y. Let's go ahead. Je, je coupe. I cut. Je coupe. Tu coupes quoi? the chase. Ah, on a attaché qu'elle Oui, oh. tight Alexa should not do anything. That is why they, they, they, they, they said no one will help her. Nous, on savait que comme elle vient te voir, so we know that when she's come to là, tu see ne vas pas to donner. help her, you won't tu help her. We knew that you won't help her. On a fait même les enfants là. Ah, non, on donne tout. On donne tout. Pourquoi elle est venue ici? Why did she come here? Oui, tu as mis quoi sur moi? What did you put on me? Oui, Ton corps, tu es encore vivant. Mon corps, brûle. Ah, tu as fini non? Oui, attends, tu, tu, tu es vivant. Non, je suis déjà Hein? Je suis déjà Tu es, tu es mort quand? When did you die? tu es mort quand? When did you die? Hein? Elle avait d'abord fait ces choses-là. C'est ça qui m'avait d'abord tué. She did her things before Quelle chose? Elle était partie prendre. Oui, elle est partie prendre quoi? Elle est partie prendre quoi? Hein? Son frère est parti prendre. Uh uh-huh. On est venu. On a versé. Prier, prier, prier, prier. Mmh. Oui, ça m'a Qu'on a dit que la personne qui a touché le pied, je détache le pied là. Parce okay. que j'avais d'accord mis que ça. Son frère a mis l'eau bénie. Oui. Hein? Ouais, Et ça ça t'a tué. Ça nous est tué quand on venait encore venir là-bas. Je faisais là au village. Ça nous est tué. Et qui us when we come back to our house in the village. On va maintenant déranger. we said, we're going to disturb her now. She won't do anything. We'll kill the father of our children. We we'll kill the father. On lui a tué, Ok, tu as tué le, la, son venait. mari. Vous savez qu'elle venait, c'est pour demander que tu l'aides. We knew that she was coming to beg for help. Mais, toi là, tu es sorcier. You are witch. oui, je suis sorcier de Jésus-Christ. I'm Jesus Un vrai, vrai sorcier, mais. Tu es sorcier. Uh -huh. Comme le type là. Quel type? man. Le type de son frère a The man that the brother called. Vous êtes sorcier. You are all witches. You are killing people. Vous m'aviez tué. Le sorcier pour tuer tous les gens. Maintenant, dans ton. Right. Euh... Je vous laisse. Oh. Si vous êtes encore là-bas, moi je pars. Si vous êtes encore là. The others are the instant okay. I'm allowing people. If the I other ones. Two door où? Which system when I'm sleeping? Two door, two door ici. C'est fini avec vous, hein? It's finished with people. À partir d'aujourd'hui. As from today. Tu ne peux plus dormir. You cannot sleep. mi. I have overworked. Tra Allow me to stay. Tu as travaillé quoi? Hein? They don't wake somebody else sleeps. Quand tu es un lion, hein? So you are a lion. Ok. Donc, tu ne connais pas que Tu vas un autre lion. Lion. Le lion lui-même. I am the lion himself. Ok, now you. Quand je parle, personne parle. When I take, nobody Quand speaks. Je parle, on se tait. When I speak, nobody speaks. Que le c'est le lion que je connais là. Is that lion that I know? eh? tu peux me réveiller? How can you wake me up? Long voyage ce soir. I have a great journey this evening. Ok, pour aller où? Where are you going to? Hein? Pour aller où, lion? Where to, lion? Hein? C'est un voyage privé. It's a private. Un voyage privé. Journey. Moi, je suis entré dedans. I'm in the journey. Tu sais que je suis venu pour gâter. You know that I came to spoil pour gâter tes choses. To spoil your things. Hein? On ne touche pas n'importe comment. Que on ne touche pas n'importe comment. Qui te dit que quand je touche, c'est n'importe comment? Jésus-Christ ne touche pas n'importe comment. Jesus doesn't touch anyhow. Nous Je aujourd'hui le 12. Oui. Can you reduce the volume? Du 12 au 25, c'est son anniversaire, non? To the 25 is your anniversary. Du 12 au 25, c'est son anniversaire, non? 12 the 25 is her anniversary. 25 uh-huh. la décembre. Oui. Donc, j'ai un voyage pour déterminer tout ça. I have a journey during that period. Bon, tu veux, euh, on doit déterminer, euh, de, euh, they have to do it where? On va le faire où? Le hein? voyage là, on va faire ça où? Le voyage là, c'est où? Where is the journey? Hmm. Ça c'est quoi? Hein? Parle! Speak. Mais tu as la question, je lis l'agenda. Ah, I'm, lis, the I'm reading the agenda. <laughs> L'agenda de tuer. The killing agenda. Ah, le 25 décembre. Her name has been predestined at 12 the, time she was born. Okay. L'opération là, parce qu'il n'y aura rien à faire. The operation is exact, there will be nothing to do. On va opérer là, là, là, c'est là où elle va partir. As so we operating, at that moment she will die. Parce que j'ai déjà pris le sang, donc il n'y a plus rien. Ok, tu as déjà bu le sang. I've already drank her blood, there's nothing else. Le 2 février. Oui. C'est sa fille. On the 2nd okay. of February, sa date. L'autre, si. Tu as vu, non? elle, est même là c'est une petite sorcière là-bas. a ah, small witch. Je dis sa grande sœur. I'm talking about her elder sister. Hein? Oui. Hmm. C'est la hein? Celle-là hein. ah, okay. Hein. Ok. Hmm. Le 3 mars. Oui. 3 of March. The elder brother. Can you see the plan pouvez to finish the entire family. Le diable a planifié pour tuer toute la famille tout entière. Plan to voilà. erase the whole family. elle a un très bon cœur. She said that she has a good heart. Elle a ramassé un bébé. She picked a child. J'ai une folle. Comme elle. Elle a tellement de lumière. Si elle laisse l'enfant là, non. That child has a great mm. light. If I allow that child, donc, on prend she So I have to take that one prendre aussi le bébé qu'elle a ramassé. Will take that child that she picked also. Parce qu'elle a un très grand cœur, mais. She has a big heart, but. C'est le cœur là que nous ne n'aimons pas. That is the heart that we don't like. Parce qu'elle ressemble trop à sa mère. Non, non, non, non. Because non, she resembles her mother. On a enlevé sa mère pour ça. We took her mother because of this heart. Elle prenait soin des autres, elle ne prenait pas soin de nous. She was taking care of others, but she wasn't taking care of us. Voilà. Et celle-ci. And this one. That's how she is. Elle doit souffrir. She has to suffer. Hein? Et on a déjà même gagné. et on a tu ne vois pas. the agenda. tout a déjà Tout est Everything has been a is already there. The uncle. That's Mais aujourd'hui, on va gâter tout. That's it. <laughs> d'abord la folie. We start with We start with madness. <clears throat> There is nothing. Who is he that says a thing? And it comes to pass when Jehovah has not spoken. So you are under arrest. You are completely nothing. You are finished. And today eh? judgment will be passed on you. Eh? Judgment will be passed on you. You fake lion. Hein? All the evil you have been doing to people today marks an end of your activités. Tu es le lion de Ngolmekong. Ou bien c'est quoi? Mais je suis le lion de la tribu de Judas. Can you celebrate the grace of translation in the house? Eh? Quoi? Bring her here. Bring. So you didn't know that this place is like this. Don't you say que ce lieu est comme ceci. That's your end. Voilà ta fin. That's how we. Be... Il a Now, lion, we destroy your kingdom. Maintenant, toi, lion, nous détruisons ton royaume. We destroy your kingdom. Nous détruisons ton royaume. And all the planifications of destruction. Toute l'agenda de destruction. Déjà, hey, si on touche déjà le lion, toi tu restes assise. Moi-même je pars. If are destroying the land, you, you are staying back. I'm gone. Qui, qui reste encore là? Who is still there? Hein? Qui reste encore là? Who is still in there? Qui encore là? Who is still in there? Hein? Leon. Carry all your agents and go. Prends tous tes agents et tu pars. This is your end. Voici votre fin. In the name of Jesus Christ. Monte, ne peux même pas parler là où tu pars. I don't want to go here. le chemin, je pars. You're asking me to go to show me the, the way. Montre-moi le chemin. You're going to hell. Moi alors je suis qui? Montre-moi je pars. Go to hell en enfer. you to hell. take you to Je vous amène en enfer. I chain you there. Je vous enchaîne en enfer. And there are waiting for judgment. Vous attendez le jugement. When Jesus comes back Jusqu'à ce que Jésus-Christ ne revienne encore. Liberate this family and everyone. have cette famille tout le monde à Celebrate Master Jesus Christ. Connect. Ma, ça Get up and liberate your family from this ordeal. How are you? Comment allez-vous, maman? You know what happened to you? C'est ce qui s'est passé avec vous? You had a problem? She had some problem with her tubes. That what? She had problems with her tubes. You had problem with your tubes. So check whether you still have pain. Maintenant, vérifie encore la Hein? No problem. You don't feel pains again. Yes, you are delivered. Celebrate Master Your pass is over. And so, the kingdom that came kill your husband, kill your family members, and you were to be to die in December. Et tu devais mourir en décembre. When you delivered in December 25. Ils sont accouchés en décembre 25. Le 25. Le 25. Oui, tu devais mourir là. Euh, sept jours. Mais Jésus a détruit ça. But Jesus has destroyed the plans of the enemy. Bon, tu vas amener toute ta famille. You bring all your family. Ici. Here. Ok. Hein? Tous ne sommes pas avec As other prayer, not everybody is there with me now. So they operated you here. On t'a opéré ici. Sept fois. Seven, Seven times. Donc, dernièrement, je suis reparti à l'hôpital. Le gynécologue a dit qu'il y a un abcès. Là, la trompe qu'on avait enlevée, qu'il y a un abcès qui est en train de okay. sortir là. Et va chercher l'argent. Mm -hmm. And you came to church. et vous êtes venu à l'église. Et tu es venu et Jésus t'a guéri. Et Jésus t'a délivré. Et Jésus a ouvert les portes. From today onwards, your troubles are over.